Allora, oggi la voce delle lotte è davanti alla sede nazionale della CGL, dove nei prossimi mesi si terrà il prossimo congresso della CGL, con Eliana Como, firmataria del documento Riconquistiamo tutto ed esponente dell'area dell d'opposizione della CGL, il sindacato è un'altra cosa. Ehm, abbiamo, abbiamo, delle domande per, per Eliana. Eh, iniziamo dalla prima il vostro documento si intitola Riconquistiamo tutto, un'espressione emblematica rispetto a un decennio, quello caratterizzato dalla grande crisi, durante il quale i lavoratori hanno subito una serie di attacchi senza precedenti. Qual è la vostra analisi sulla situazione complessiva del mondo del lavoro salariato? Ok, allora intanto riconquistiamo tutto, sì, mh, mm, sembra che stiamo chiedendo la luna, in realtà non chiediamo affatto la Luna, chiediamo molto molto semplicemente di rompere con le compatibilità imposte dalle politiche di austerità e non è così impossibile, è eh, sicuramente meno impossibile e meno difficile che trovare milioni in una notte per salvare due banche, i soldi per le imprese, per i padroni, per la grande finanza ci sono sempre, si sono sempre trovati, per i lavoratori e per le lavoratrici mai, quindi non chiediamo affatto l'impossibile anzi eh, aggiungo che riconquistiamo tutto eh, non è nemmeno per niente demagogico, per niente populista, è anzi al contrario proprio la consapevolezza molto concreta eh, che abbiamo perso tutto in questi decenni e che quindi dobbiamo ricominciare da capo a riconquistare i diritti, anche quelli che consideravamo fondamentali e lo dovremo fare piano piano, eh, giorno dopo giorno e naturalmente però per farlo dobbiamo ripartire dalla costruzione dei rapporti di forza perché nessuno ci regalerà niente, e questa è la consapevolezza, la grande consapevolezza che bisogna eh, avere eh, e appunto attraverso eh, un'idea conflittuale di classe del sindacato. quindi questo è riconquistiamo tutto e parte proprio dalla consapevolezza che in questi anni, purtroppo in questi decenni, eh, la condizione della classe lavoratrice eh, è davvero peggiorata. Eh, la diffusione della precarietà, il Jobs Act, la cancellazione dell'articolo 18, la legge Fornero, si va in pensione a 67 anni e dopo 43 anni di lavoro il numero di incidenti, di omicidi sul lavoro è drammaticamente aumentato, eh, non che questo sia una novità, nel senso che è sempre stato così in questo paese, però è anche vero che aumentano gli incidenti, aumentano anche gli infortuni, anche le malattie professionali, perché in quelle zone del paese dove le aziende hanno ricominciato a lavorare lo fanno con gli stessi impianti di prima, perché non hanno fatto investimenti, perché nel frattempo non ci sono stati controlli, perché lo stato sociale è stato tagliato e quindi sono state tagliate anche le istituzioni che dovevano dovrebbero fare prevenzione sulla sicurezza. Ecco, questa è la fotografia della classe amministratrice oggi e noi è da, proprio da questo punto che partiamo perché nel documento della maggioranza della CGL dove si rivendica la linea di questi anni si dice eh, la CGL in questi anni ha ottenuto dei risultati straordinariamente importanti ecco noi questi risultati non li vediamo e siamo convinti che non li vedano nemmeno i lavoratori e le lavoratrici per questo pensiamo appunto di eh, e questo è il nucleo fondamentale del nostro documento e della nostra posizione Ok, un'altra domanda. Oltre agli attacchi spinti dalla crisi, c'è un altro processo di estremo interesse sindacale e anche politico e che configura del resto un nuovo attacco ai lavoratori, che è Industria 4.0. Qual è la vostra posizione in merito? Allora, noi l'Industria 4.0 l'abbiamo chiamato 800 digitalizzato, nel senso che è una grande truffa, nel senso innovazione del terzo millennio ma sfruttamento del secolo scorso ehm, in realtà non c'è niente di, eh, cioè l'innovazione, o meglio l'innovazione tecnologica, l'innovazione organizzativa non è che automaticamente determina migliori condizioni di lavoro, eh, nemmeno migliori condizioni di produzione. Eh, l'industria 4.0 è stata soltanto una grande macchina amministrativa per dare soldi a pioggia alle aziende, quindi noi ci siamo dovuti pagare pure gli investimenti delle anche quando questi appunto non si sono assolutamente tradotti in miglioramento delle condizioni di salute, di sicurezza e di lavoro. Ehm, anzi, a volte le hanno persino peggiorate perché spesso le nuove tecnologie determinano ehm, livelli di controllo e quindi di ricatto anche maggiori di cui lo voglio dire i braccialetti di Amazon che sono appunto allucinanti, roba da eh, secolo scorso davvero, ma sono soltanto la punta dell'iceberg eh, di figure professionali o contesti lavorativi che ci sembrano nuovi, ma in realtà tutto questo è entrato anche nelle fabbriche, nel lavoro tradizionale, quello di sempre, aggravando le condizioni di sfruttamento. Ok, un'altra domanda Vogliamo sapere qual è il vostro giudizio sull'atteggiamento tenuto dalla CGL tra l'ultimo congresso e quello che sta per iniziare. Mm. Eh, da questo punto di vista sono stati coerenti, nel senso che la CGL, la maggioranza della CGL rivendica eh, la linea politica e sindacale che ha portato avanti e che già rivendicava lo scorso eh, congresso. Eh, e, e per noi era già un errore quattro anni fa, congresso era appena stata approvata la legge Fornero sia sulle pensioni che sull'articolo 18, la CGL non aveva fatto niente e i lavoratori e le lavoratrici ce lo dicevano, non avete fatto niente per fermare la peggiore riforma pensionistica. Abbiamo continuato a non fare niente, peraltro anche sulle pensioni c'era la grande occasione Ehm, l'autunno scorso di fermare almeno lo scatto, eh, l'aumento dello scatto automatico che ci sarà da gennaio del prossimo anno. Invece anche le manifestazioni di sabato, non a caso senza sciopero, del 2 dicembre dell'anno scorso sono rimaste senza alcuna eh, continuità, cioè anche in quel momento in cui dopo quattro anni poteva essere l'occasione per riprendere una grande mobilitazione per l'abrogazione della Fornero, anche lì non si è avuto il coraggio né di chiedere l'abrogazione della legge Fornero, lasciandola peraltro in mano ad altri e ne stiamo vedendo quali sono gli effetti, ma nemmeno di mobilitarsi fino in fondo, nemmeno per fermare l'età pensionabile a 42 anni, che già sarebbe un eccesso quindi si continua su questa, su questa strada, cioè una strada che eh, insiste sull'unità sindacale a tutti i costi con Cisle Will anche quando sono soltanto un freno alle lotte alla democrazia e alla ricerca di un tavolo a tutti i costi di concertazione col governo, anche quando palesemente il governo non te lo dà come in questi anni perché non c'è stata concertazione ma la CGL ha continuato a cercare la concertazione, a scambiare pace sociale, moderazione e salariale anche eh, in cambio di niente. In questi anni in più eh, c'è stata tutta una stagione contrattuale di grandi rinnovi di contratti nazionali, anche quelli che erano tantissimi anni come nel caso del pubblico impiego e della scuola che non venivano rinnovati, ma che fanno venire il dubbio che il contratto nazionale così come è oggi sia davvero uno strumento di difesa perché si sono ottenuti pochi soldi, in alcuni casi praticamente niente come nel caso dei metalmeccanici 1,70 euro di aumento l'anno scorso, quest'anno avremo 16 euro di aumento lordi al quinto livello, quindi in due anni non abbiamo preso la metà di quello che si prendeva normalmente una volta, anche i lavoratori e le lavoratrici del pubblico impiego e della scuola hanno preso 80 euro medi dopo 10 anni di blocco salariale e sempre tutto questo è stato scambiato con un peggioramento sulle condizioni orarie di flessibilità flessibilità, soprattutto anche sul sabato e la domenica, cioè di minor controllo dell'orario di lavoro da parte dei lavoratori e delle lavoratrici ehm, e tra l'altro di vero e proprio aumento in alcuni contratti come per esempio l'igiene ambientale, ma non soltanto, e comunque anche con un'idea sindaco diciamo che secondo me insomma, snatura proprio un po' il ruolo stesso del sindacato. I metalmeccanici eh, avevano sempre detto di no alla sanità integrativa, con questo contratto nazionale anche i metalmeccanici come tutte le altre categorie già avevano fatto prima dicono di sì alla sanità integrativa che smantella la sanità pubblica eh, che invece dovrebbe essere nostro compito difendere e addirittura hanno sloganato i titoli gas e benzina al posto del salario, che è davvero uno snaturamento del sindacato e anche del ruolo dei delegati, perché i delegati si ritrovano